Hola, ¿qué tal? Me llamo Pedro, pero mi nombre artístico es Pierre. Soy Olivia Ponte. No tengo experiencia. Quiero trabajar en esta película. quiero ser actor. El que sigue... Te haría el amor acá mismo. Sos tan linda cuando lloras. Bueno, esto aumenta tus posibilidades. Pero, ¿quién te pensás que sos? Norma Leandro. Te recuerdo, Olivia. Fue usted mi nodriza cuando yo era un niño. ¿Sí? Y se me van que necesito un momento de silencio. ¡Se van! ¡Manga de hipócritas! Si sí, vos, facherito de mierda. Toma uno, acción. Se quedó sin voz. No puede hablar esta chica. ¿Estamos al aire? Ah, no, ah, pero te voy a bollar toda la jeta, pendejo irreverente. Que una experiencia para el ¡Chino! show debe continuar.